miejscowe wiktuały, miejscowe napitki w Dzierżoniowie kraj kwitnącej wiśni znaczy w zasadzie nie kwitnącej kwiatu, owocu wiśni być może ta firma zapłaci mi nawet za reklamę 12,5 V